So, hallo zu dem heutigen Video. Heute geht es über Wolfram Alpha, habe ich ja bereits im letzten Podcast vorgestellt. Ich bekam die Anfrage, ob ich das Ganze mal im Bereich Mathematik noch etwas näher zeigen könnte. Und das werden wir jetzt hier mal machen. Ah wir werden jetzt mal eine Funktion eingeben. f von x gleich x hoch 2. Und wir bekommen dann hier, was es ist, eine Parabel und bekommen dann auch hier den Graph automatisch angezeigt. Und das Ganze geht natürlich beliebig. Ich könnte jetzt hier 3x hoch 2 oder sagen wir mal hoch 5 plus 3 eingeben. Und dann bekommen wir hier halt die Graphen. Das Ganze geht auch in wirklich großen Dimensionen. Also, Entschuldigung, falsche Taste. Ähm, probieren wir das da einfach mal aus. Also wir sehen hier, da kommt eine Zahl mit über 1400 Stellen raus. Und Wolfram Alpha rechnet das in Sekunden. Das ist wirklich ganz große Klasse. Große Rechenleistung steckt da dahinter. Können hier auch die Zahlen angezeigt bekommen. Und das geht eigentlich mit fast allen Matheaufgaben oder Mathe-Rechnungen. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr so einen Term oder eine Gleichung habt. Was könnte man denn sonst noch eingeben? x plus 3 gleich 5, auch eine geliebte Aufgabe der Mathelehrer, ähm, Variablen ausrechnen, ist auch kein Problem. Okay.